day 2 <laughs> Okay, Assalamualaikum So, hari ni Kami nak pergi snorkeling So, rasa nak on the way lah Jalan ke JT Tempat ni sikit Fauna, fauna rasanya Fauna Kat situ nak kena pergi So, kami RN Buanti sini dekat sikit Hei, cerita pasal, pasal janda sotong malah Dia bukan apa Saya rasa kalau badan kita fit Okey, pergi janda sotong tu Kalau badan tak fit lah Sebab makan buat muntah Sini dah tak tak rasa loya Tapi sebab baru lega, demam So dia jadi macam Tak puas Bukan tak puas Rasa nak letih Nak nak pening Tapi boleh je bila tidur Tak ada rasa pening mana lah Bukan tidur rasa pening Bila duduk baring Tak rasa loya pun Nah, ha, macam tu tapi tak apalah. Benda dah habis dah. Jadi tu dapat dapat sekok sotong. So kita tunggu buat sat. Tapi ni tunggu dia angah. Angah masih kajira dengan amat. Naik bot. Nak snorkeling. Ha? Awak tahu tak kena dekat sini? Tahu tahu tadi. Ah, uh, mari angkor lah kat tadi. Tu dia ikan banyak ah.

okey dah network ni. Yang sini yang slot tu ada dua. Mr. Confidence. Ini dipanggil Pantai Resort. Pak mana tak tahu pakailah jaket, mana tak tahu pakailah jaket. Cuba kat sana. Pak mana pandai pakailah jaket dengan betul. Semua dah tahu ke? Semua dah tahu pakai ah, kap. Bawa tahu. Bawa tahu. Ah. Ini model itu ni. Basikal lah jaket ni tak. apa tak? apa tak? Apa? Nampak, nampak. Semua boleh tengok dah, semua boleh buat dah. Kali bawah ni bukan duduk di luar. Kali bawah mungkin di sini. tak ada kursi untuk tali sini. Dia kursi je sini. Apabila masuk dia dalam air tempat dalam, dia, dia ke... Dajah ikat ni akan naik satu yang ke timur bawah Sebab First point kita pantai Sebab point kita semua semua semua laut Semua semua tempat lala Boleh? Pantai juga Mana? Tak apa tu? Pantai kita ya? kita lah Dia pernah Aduh hmm. Ini dipanggil Google ni scope pun. Hmm. Dia tengah letak dia pun untuk tahu tahu dah untuk apa dah? Kenapa? Kalau rasa bumi ni kapu ah, buai pasut. Ada. Tanya oi. Pakai ni. Mana? Gigi ah. Kenapa dah? Cara mulut dah kau kenapa dah? Ba hok orang puai ni, orang puai lah. Kalau puyah pakai tudung ada sanggul kan? Betul ni biar dia nak sanggul. So bongo so di atas sanggul nak tengok. Ha, mana peher? Mana tak peher? Buat-buat peher eh. Ha, ya, buat peher. So, mandi boleh mandi ikut belah sini dah. Dah ada tali. dah. Sini 20 minit saja. 20 minit. Peher. Peher. Eh? Takut dah lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Okey, okey. Okey dah. Okay, okay. okay, okay. okay, okay. main-main lagu gitu. Apa lagi siap dah? Mana? Mana? apa ngambil <coughs> suka we eh dah suka kita leleh lah, ah dia apa dia apa dia buat siapa dia dah dah okey dia gelak tu hidup lagi ah, tu lah oh benar tapi dia rekod seru ah tu jadi tu tadi tu kakak nak go kakak nak go dalam video wala ayo Okay, hasil beh. Tak ada lagi itu ya? Ada lagi tak? Mata kita ambil. Ada lagi. Ada lagi. Mi. Mi. Mi. Ah, benar. Uh. Power. Boleh menyelah. Be, berapa kaki dalam tu tadi? Ha? Berapa kaki dalam? Dalam. Dalam, eh? dalam kan? Dalam. <laughs> Benar. Tak lepas. Ha, ah, apa Ah, tak kita ambil yang umum tak? Tak, ah, itulah. 87 meter? Oh, 87 meter. Gila, 87 meter. Habis dia menyelai senang. Dapat gambar putih. Penyu. Terima kasih, Abel. Ya, ya. <laughs> Dapat dekat. Ha, dapat dekat. Ya. Ada lagi bawah tau? Ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Bang, cuba bang. macam kita ambil nampak. Okey, yuk kita cuba ikan. Kita try buh checkpoint dia tiga. dah tengok penyu. So, tinggal cari ikan pula. dapat tadi kan dia yang nak akan kat tengah sikit tapi kalau lepas roti tu laju ada lah dia makan pandai ikan ni pun dah sekolah lah <coughs> ataupun dah kenyang berapa ramai orang dah sampai sini buat pun ada dekat 10 biji ke lah 10 <laughs> biji so dah penuh dah lah so jom beli kabut lah tak larat kena pakai lah jaket kaki tak larat nak nak kayuh lah Sekejap lagi tak pakai <laughs> Ha, tak apalah Jom Ha, ah, benar lah here lah kan. Ya, angin kuat, habis kita terus tarik. Kalau nak, nak pergi sekali lah. Kalau nak sekali. Harus kuat. Baik. Ha. Ya. Tak apa, tu? Okey. Ya. <laughs> Kuat harus. Harus kuat amat. Oh. Macam tak bergerak. Dua-dua pun dah. tak bergerak. Buat ke? Buat ke? Okey. Buat apa kita buat tadi? Ha. kìa à, ta mình cái mình ăn cái kia ok ok rồi đây Tinder Tinder dạ, <laughs> dạ, ui dưới lagi sini sayalah lalu sini aku kuat betul kuat betul berenang berenang tak pergi ke depan rasa Sunda ah ver, pues. Tak berapa. Amak rumah. Akak jangan bagi balik. Duduk tu je. Ha? Kuat lah eh. Apa kuat? Kuat lah Nak aku ni. <laughs> Ada tengok aku. Ha. Uh. nó rồi độ bầu nữa nó không ồ đó đi besar dia ah besar dia besar dia ada dua ada dua berarti kita hanya dua kali urap aja panjang tu tunjuk kabel tu belah kiri oh belah kanan oh oh tunda kena tunda oh kalah tu Ada ikan lagi senang. Dia main mesti sini tu. Oh. Hmm. Harus. Ada jangan pandu. Dapat lagi pandu. Okey, ni cek checkpoint terakhir ya, eh, Mak. Yang ah. Kami dekat apa ni? Lata Air Berani. Kita kata ni air sungai tengok. Oh. Dilarang masuk dalam kolam. Okey, sama tu orang mandi ni. Eh, sejuk ah. Eh, sejuk ah dia. Eh, sini.

Sejuk. Sejuk. Ame dah mandi, ame. Ame sini. Cepat. Sini. Ini, ini. Sini, depan lagi, depan lagi. Mana ni? Depan. Huh, baik. Sejuk tu. Dari mana tu turun? Bilang dah meletik. Kan? Patutlah checkpoint terakhir. Angah patutlah ni checkpoint terakhir bagi hilang melekit. Kan. Okay, ya, ni betul lah checkpoint terakhir. Ada checkpoint terakhir, hilang melekit ya. Cepat meh. Nak bagi hilang melekit. Cepat. Cepat meh. Tak mau ke? Oh. Tok Ba Wali. Ha. Memang refresh. Memang refreshing orang panggil. Mandi sini. Puas hati. Bukan lepas hati. Lega. Kan sejuk sedap-sedap tu kan. Ya. Yeah. Dah. Tu belengah habis lah. Tak ada belengah melekit-melekit semua tak ada dah lah. tangkapan. Eh, batu besar ke kecil? Okey ni Hmm, manis. Manis. Manis. manis. Macam ni opennya lah, sotong fresh. <laughs> Selalu dia makan sotong. Ini tak akan. Sudah. Dua pinggan sotong bersama. Eh. Mana ni? Hmm. ambil ni ni. Kat sana buat dah. Ni sotong Baru empat ekor sotong. Boleh dapat empat pinggan. Empat pinggan ni. Besar tak besar sotong kami. Kan mak kan besar kan. Tu yang hang dapat masa ni. Yang besar ni sih hang punya. Ha? Angah. Angah punya. <laughs> Ha, Dua ha. orang dapat botol je. Ha. ha. Cuba tarik tarik tarik terlepas. <laughs> <laughs> Datang dah besar Dah rasa dah tarik-tarik rasa Benda tu rasa nak sampai Nak tarik je pump terpancut dalam balik Dah penat tarik-tarik dah penat Dah penat lah. dah Dekat 3 jam setengah Lawan Tidur ah. lah <laughs> Itulah kisahnya Candak Gotong <laughs> Okay saya makan semua dah penat sekarang pun dah pukul 3 so settle untuk hari kedua iaitu snorkeling dekat 5 checkpoint tadi tu yang best kali checkpoint apa yang ada penyu tu dengan ada ikan yu tu kata dengan ni sungai eh. mandi ayak tu refresh tu tak melekit lah tu yang bagus ya. mandi di situ so sekarang tak melekit sangat nak relax-relax pun tak apa Kalau tidak duk rasa melekit-melekit kan <sighs> Nak balik nak tukar baju si Akid ni Lena lah Semayang-semayang Lena Ok Itu saja Petang nanti tengok lah. Tengoklah apa lagi nak buat petang ni Rehat dulu